Hello everybody and welcome back to the channel. Hope you're having amazing holidays and enjoying time with your families. Jumping to the video, today we're gonna see the MAC-10, the most cracked near-range weapon for the moment in Warzone. Don't forget to drop a like, subscribe if you're new, and follow me on Instagram, link in the description. MAC-10, in my opinion, can be configured in many different ways, and this is how I prefer to use it. Definitely you have to use the 53 rounds magazine, but I haven't unlocked it yet so I'm using the 43 rounds. I prefer to use the foregrip for better horizontal recoil, infantry muzzle for better vertical recoil, because I haven't unlocked the suppressor yet, the 5.3 ranger barrel and the laser for shooting without aiming. That's all from the loadout guys, enjoy the video, Merry Christmas, have amazing holidays, see you next time. Ele tá? Finished? Eu te pressing. E que me spi, e que me spi. E pressing. Edhe një ka ngel. Edhe një tek full. Po pa, shikon, shikon, të jam, të jam. Pa, pa, pa. Pa armor prap. Free, free. Yeah. Down you. What? Bravo. Yeah, Brava, it is down. Fogão push. Põe tá em grana, põe tá em grana. Demora. Eu aqui, mano. Uh, sniper. Na Brapa. Na Brapa? Tá. Oh, foda, foda, foda, foda, foda. Ai, que take. Uh. Ga vinte sniper ainda. Ah. Ga wtedy ăsta. Ia. O, ia cu ăștia. Sta pe não ganho você não. Tô fora. Dá um Tinha três sucipla. Super fora? Ó. esse do par? Tá. Tô par. A de é dali Pra piastra. Corrida. Com cabo dó. É chicão? también. Uh -huh. Bien, uh. Deve me criar tá Bravo. Cara de teta. Caminheirinho que tu podes tens. Ah, eu estou Down. Tietri. É, che è morto e... è l'area è morto io si giuro anche da solo eh, niente da questa roba ti taglio le altre due Uh. Снайпер. Убийство. Наверное. Я не кидаю, что был сюрприз, что был сюрприз, я не кидаю, кидаю спец. Браво. Браво, сынок. Haydi. Hay seyi kuyuyor. Ne me gosti je mi ako ja. Ko? Ko? Ti gdje da tu mora tu pa za malo. Jo. Un kam je sjasno. No, ni le lăgte mia, Ioro. Są kam uh, airstrike. Tak, tak. Dziwne jest tam, proszę, kiedy jest tam? Tija, tija pun, tija pun. Clear, clear. Во, супер. Down on you, down on you. Проверь это. Down, down, down, down. Down. Ok, mas kill him. Tu canheiras. Não esperava nic działa na kotipa. Dwie ekipy ja. Conflict must wing T. Dostałem ty. Siema. Radek tu, piastra. Fokus, fokus, świetnie na amunicję. Ja kłosiłem. Tu. Ponawinga, ponawinga wypala. Jesia piastra tak ja tu. Ja nie zdolny, żujmy, ja nie zdolny. Jeden ma Ele tá? Finished? But he pressed him. He gave me speed, he gave me speed. He pressed him. Aranyi gangel. Aranyi tek pull. Oba, çıkın çıkın kıyam. Kıyam. Farm. Farm or prop. Free, free. Yeah. Ah, let's, go, let's fucking go. <laughs>